E bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Catherine Sylvester na unasikiliza na kutazama Get Info ya Stein TV. Kuna ule msemo ambao unasemwa sana huku Swahilini, muhuni akipenda basi huwa anapenda kweli. Yes, na leo kwenye Get Info bwana, tumejaribu kupitapita kwenye EP ya Mabantu University na track namba moja utakutana na muhuni, ngoma ambayo imeeleza muhuni akipenda huwa hachit kabisa. Hii ni kweli, muhuni akipenda anapenda kweli au ni maneno tu na ni watu fulani hivyo wanakuwa wanagharamia sana. Sasa ulo wako uzinguo utakula vitasa, na watu pekee ambao wanakuwa wanaweza kudumu na hawa watu ambao wanaitwa wahuni huku mtaani, basi ni wale wadada ambao wanapatikana huko huko mtaani. Hawezi kutoka mtu kutoka Masaki akampenda muhuni alafu asizingue, haiwezekani. Lazima awe mdada wa huko huko mtaani, ndo huwa wanawezana wenyewe kwa wenyewe. Sasa design kama ngoma inaitwa Muhuni na ni namba moja kabisa